holda transport vositasini boshqargan haydovchi boshqaruvni yo'qotib, mavjud kanalga ag'darilishi natijasida shu vaqtning o'zida vafot etadi. 2023-yilning ilk kuni, 1-yanvar kuni soat kechqurun 20 da qo'ng'iroq bo'ldi. Damas rusumli Labo avtomashinasi kanalga tushib ketdi shu jarqo'rg'onga o'tuvchi shu chegara qismida degan xabar berdi yetib kelganimizda shu yerda mahalliy fuqarolar to'planib turishgan ekan kanalda suv ko'p edi hozirgi holatdan ko'p edi cherskovoy hammamiz yetib keldikda shu yerda birinchi navbatda ichki ishlarga xabar berdik favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga biz fuqarolarimizga necha marta aytamiz mayli bayramda ichmaydi emas ichadi lekin men hamisha tug'ilganimdan beri yesimni bilganimdan beri ichgan odam rolga o'tirmaslik kerak shunga qarshiman ichki ishlardan gai xodimlari bilan birgalikda yoshlar o'rtasida aholi o'rtasida shunday voqealar bo'lmasligi uchun tibbiy tadbirlarni o'tkazamiz albatta mastlik oqibatida tezlikni me'yordan ortiq oshirib harakatlanib kelib ushbu kanalga boshqaruvni yo'qotib tushib ketishi natijasida sodir etilgan ushbu hududni kelib o'rganganimizda kanal atrofi xavfsizlik choralari ko'rilmaganligi kanalning ustidan harakatlanish uchun mo'ljallanmaganligi moslashtirilmaganligi bundan tashqari yo'lda joriy ta'mirlash ishlari olib borilmaganligi hamda yo'l belgilarining sifati yaxshi emasligi aniqlandi yuqorida aniqlangan kamchiliklar yuzasidan tegishli korxona va tashkilot mutasaddilariga belgilangan muddatda ushbu kamchiliklarni bartaraf etib axborot berish yuzasidan ko'rsatma hamda topshiriqlar berildi angora tuman yo'llaridan foydalanish miqdor korxonasi mahalla ahamiyatidagi avtomobil yo'li bo'lib 1597 avtomobil yo'lining 18 kilometrda sodir bo'lgan ushbu 1597 mahalla ahamiyatidagi avtomobil yo'limiz 2022-yil noyabr oyida e, qisman joriy ta'mirlangan bo'lib, belgilar o'rnatilgan bo'lib, e, qisman sifatsiz bo'lib qolganligi uchun 2023-yil 1 chorakda to'liq almashtirib, yo'lning yaroqsiz qismini to'liq ta'mirlashni amalga oshiramiz. Yo'lning yaroqsiz qismi nima sababdan shu kunga qadar ta'mirlanmadi? Bu yo'lga ajratilgan mablag'lar yo'lning boshqa qismlariga to'liq Xo'p, mana yo'lni o'sha oxirgi tugallanish qismida katta kanal o'tadi, to'g'rimi? O'sha kanal yoqalarida, yo'lning xavfli nuqtalarida to'siqlar, budov beshlar, beton to'siqlar yoki temir to'siqlar o'rnatish vazifasi ham o'z-o'zidan sizlarga yuklatilgan. To'g'rimi? Nima sababdan o'rnatilmagan shu kunga qadar? 2023 yil birinchi chorakda to'liq shu ko'rsatilgan e, e, avariya o'choqlariga budo 5 yo'l to'siqlari o'rnatamiz. Tuman elektr tarmoqlari korxonasi tomonidan tungi chiroqlari bilan yoritilgan, beton tayanch ustunlarga qo'yilgan, tungi vaqtda to'liq yoritish chiroqlari ishlab turganligini kafolat beramiz, yonib turibdi. mast holatda Labo rusumli avtomashinasini haydab, o'zini uyiga qaytib ketish chog'ida ushbu holat ixtiyorsiz jihatdan sodir bo'lgan ushbu holat yuzasidan albatta bizning ham bir muncha o'zimizga yarasha kamchilik va xatolarimiz bor kelgusida bunday kamchilik va xatolarni sodir etmaslik uchun bunday noxush holatlar sodir bo'lmasligi uchun albatta profilaktik ishlarini jadallashtirishga va'da beramiz